कुत्तों के बड़ी दाद से शेर मरा नहीं कर बजरंग दल के दीवाने किसी के बाप से डरा नहीं करते Yeah.